шамлар сізлер эле де хаберлер мен мадам фирида сейдаметова Ешқанжелер Қырым сакина Тимур абдулаевна декабрінің 8-іне қадар жеза тағиқат ефқы қанесіне кешірділер. Бұл ақта оның апайы Әлеме Абдулаева хабер әтті. Қанусыз тефқы фәтілген Қырым сакина жеза тағиқат ефқы қанесінде кечіндірме шартылар себебінде қалы финалашты. Мабуз бүгін башынан аяқларының ағыры ақында шекайет ете. Тефқы қанесінде күнеш ярық, йоқлық себебінден Тимур Абдулаевның беден азаларын Казанда геморрагик ешкен чықты. Э, Жизатовки кифхане шартларында инсанның анда берілген аштан ғайры башқа ашына ашымаға имкені жоқ. Сабадан ақшамаджы ятағыны диварға иліштірелер, мабу бетон табанға тұрмаға яда отырмаға мәжбур. Артериал басымы көтереле хроник қасталықлардан қара жигер ве юрек кемліклері бар еді. Ондан ғайры ковиднің қасталанған еді. Хаталатмалы кеш халжилер Тимур Абдулаевна бұр ел зияде жеза тағықат ефқы қанесінде тиби ярдымына бермегенже тұтқан еділер. Тимурны 16 ярым елға азатлықтан махкүм еттілер, Қырым Хизбут Тахрир тешкілятында алақасында қабатладылар. Русияде вежға алетілген Қырымда бұт ешкілят ясақ, Украинада есе дегіл. Ешғалжилер Тимур Абдулаевна 2016 сенесінде октябрь айында оның әвіндетін туф кечірген сон иә олар Қырымда баптист келсенің қаралвулны ұрған Русия арбейіні ұчилға виалтайға апыз жезасыны мәкюм әттілер. 2020 сенесінде майысының 20 ұчу Софиевка көйінді Ахмеджет районында хавға көтек өткерілді. Беш ай сонра қаравул өлді. Бұақта ақта Суспильне мұқбелерімізге ұқу қорчалайжы Александр Седов қабер әтті. Оның сөзлеріне көре, Ижғалжи арбейге қаравулының дина қында жевабы Генміда? По перше, в вироку можна побачити, що Биринчиден hukumetindin belli oldiki Rus askari diniy nefrati sababidan insonga hujumlandi. Feda Baptist kilisining xurujisi edi. Әскер құрыжыға не үшін о бұл кенсеге қатына сөал берді, ләкін жывабыны бегенмеді. О құрыжының артындан келсе бінасына көріп, адамны ұрмаға башылады. Құрыжының чоқлық қафа ми травмалары қайды келген еді. Беш айдан сан адам өлді. Ләкін үкімге көре өлімнің себеплері башқа айды. Мәкеме Баку девамында прокурор қабатлыудан Дени Нефрет тақында мәліматларын сүлді ве бұл шығарылған үкімні пек емшақлатты. Қырымыз ғалды мәкемедіні Украинада ғиаби оларақ мәкемелі жеклер. 2017 сенесінде сентябрь айында қанунсыз журналистіні Микола Семена екі ярым елға пыс мүдетіні мәкеметті. Бұл ақта суспілінің мұхберлерімізге Қырым Мұхтар Джимхуриет прокуратурасының меслі әтшісі Катерина Диденко қабер әтті. Оның сөздеріне көре қабатыланғанына 12 елға пыс мүдетіні бекленілі. Өзмен барларындан суспіл Украина мөхбирләребезгә кабатланганының ады беле олды. Оның ады Надія Школьна екен. Яқында Жумхуриятын прокуратурасы Ахмеджит шерінің Демір Йол районының мәхкемесіне қаршы қабату сенетіні елады. 2017 сенесі бұл